Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы поговорить о таком частном а, вопросе. Многие спрашивают, как а, в лоджике посмотреть, сколько времени занимает проект, а, что для этого нужно сделать и так далее. На самом деле все очень просто. По умолчанию у нас Лоджик работает в тактовой системе, то есть линейка вверху, которая отвечает за время проекта, она у нас показывается в тактах. А, ну, соответственно, вы понимаете, что чем быстрее темп, тем э, короче такт по времени, чем медленнее темп, тем так длиннее. То есть в секундах, в минутах э, такты, <clears throat> скажем так, постоянно меняются в зависимости от темпа. Вот, чтобы увидеть этот э, тайм-код, собственно, то есть время э, в минутах и секундах, нам нужно зайти в закладку View, и включить вот этот пункт secondary ruler, либо э, включить просто нажать, точнее, вот эту горячую комбинацию клавиш. То есть э, Ctrl, Option, э, Command, R. Очень удобно, прям в ряд. То есть можно нажать, и вот у нас запускается дополнительная линейка. И э, в таком режиме гораздо удобнее работать. Я частенько включаю, чтобы, особенно уже на таких финальных стадиях аранжировки, чтобы понимать, что трек не слишком длинный или, наоборот, не слишком короткий. Э, это как бы первое, э, скажем так, пре преимущество такого э, метода двойной линейки. Но есть еще второй вариант, это когда вы, например, хотите послу понять, эм, сколько длится, например, припев. Допустим, у меня вот, начиная с 33 вот так-то по 49 вот идет припев. Я хочу понять, сколько у меня длится он по времени. Ну, допустим, меня спросили, вот для ролика нужен припев, вот поместится ли он там в какой-то тайм-код. А, если у меня линии не включена, то есть вот эта дополнительная полоска временная, то э, когда я, например, делаю цикл, у меня вот это черное окно подсказки просто показывает длительность в тактах. Сейчас же я, когда я включил эту линейку, я могу посмотреть, собственно, сколько у меня по времени занимает э, та или иная часть. То есть у меня посередине вот написано length, длительность, то есть написано 16 актов, а ниже написано 31 секунда. То есть у меня длится вот, этот, а, вот эта часть выбранная 31 секунду. Это очень удобно, то есть можно быстро замерить какую-то часть, не слишком ли она длинная, не слишком ли она короткая и таким образом уже примерно понимать, сколько это все будет длиться. То есть очень удобная функция, сайту тоже и пользоваться, и она работает именно, когда включена вот эта дополнительная линейка. Теперь вообще давайте просто расскажу о, собственно, линейках. Бывает такое, что вы работаете не в привычном понимании с музыкой и с э, композицией, как мы обычно это делаем, а, например, вы работаете с озвучкой для видеоролика или для фильма, и там вам в первую очередь важны именно секунды и минуты, а не такты и так далее. То есть э, именно важно, например, расставить какие-то звуки, щелчки, там, шум улицы, ну что угодно. То есть обычная такая работа по озвучке э, видеоряда. И в таком случае вам такты так таковые особо не нужны, вам нужна больше именно линейка э, вот эта вот, э, временная. Что можно сделать? Можно зайти в настройки проекта, Project Settings, Здесь есть General закладка. И прямо вот здесь стоит по умолчанию всегда галочка Use Musical Grid, то есть использовать э, музыкальную Э, вот эту сетку. И здесь написано, что основная, э, основная вот эта линейка будет показывать э, такты и удары. Вот, то есть, соответственно, у нас будет использоваться в первую очередь тактовая линейка и битовая линейка. Если эту галочку убрать, то вот мы видим, что у нас все меняется. У нас меняется отображение линейки, и теперь у нас все показывается здесь в секундах, то есть это ли, вертикальные теперь. Линии у нас по секундам идут, то есть вот я могу выделить одну секунду, э, там, вторую секунду и так далее. И мы видим, что вот это окно подсказки тоже поменялось, теперь оно основные значения выдает в секундах, минутах, а уже как дополнительные показывает такты. Э, а, причем я могу всегда эти такты отключить, и замерять только вот секунды. То есть сейчас я провожу и ви вижу только э, минутное секундное время. То есть это очень-очень-очень удобно для тех, кто э, не работает прям с музыкой в таком привычном тактовом э, понимании, а работает именно больше с секундами. То есть когда нужно прям вот каждая секунда, как говорится, на счету, э, и нужно прям подстраиваться. То есть это, опять же, в первую очередь при работе с видео э, очень полезно. Ну, либо, например, вам нужно обрезать какой-то минус, вам закидывают, э, дают минус, скажешь, там, «А, обрежь мне там с 15 э, секунды там по 40 например. И вы просто также включаете линейку по там вставляете этот трек по, до самого начала и отрезаете прям с 10 секунды по там какую-нибудь 40 -ую. То есть то, тоже очень удобно, а, потому что в тактовой сетке это было бы не так удобно, не совсем понятно, где эта 10 секунда. Здесь же все прям понятно, что вот она 10 секунда начинается отсюда, и вот там до какой-то там до 18 вы четко можете обрезать а, конкрет, конкретный файл. То есть, ну, как бы способов применения этому много, вы можете уже сами там в своей практике подстроить. Просто хотел, чтобы вы знали эту полезную функцию, чтобы ей пользовались, э, потому что периодически задают вопросы, как э, переключаться и вообще как это использовать. Вот, собственно, я постарался в этом видео максимально этот вопрос раскрыть. А, ну что ж, у меня э, на этом все в этом видео. Увидимся с вами в следующих уроках. С вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Всем пока.